Allah Ta'ala ilham kepada mok Nabi Musa supaya lepas hanyuk hanyuk, peranyuk di dalam sungai saat ni akan kembali semula kepada dia sebab budak teriak Musa teriak nak cari susu, siapalah kecek mudah-mudah, siapalah nak menyusu aku ni maka Alhamdulillah klik semula Nabi Musa kepada pangkuan ibu dia. Itulah. ما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ayat 14 sampai 17 suratul qasas masih lagi kita sambung uh, kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam surah ni sebelum daripada ni iaitu hubungnya dengan Nabi Musa masa dia kecil-kecil masa dia budak dalam tafsir mengatakan bahawa uh, Nabi Musa dibawa supaya uh, apa ni dicari siapa yang nak menyusu dia setiap orang tino yang ada susu pada waktu tu pakat tawa diri belaka katanya nak makan upah menyusu budak tapi Allah rayak dah di dalam ayat yang kedua belah wa harramna alaihi al dan kami jadikan dia dari mulanya enggan menyusu kepada perempuan-perempuan yang hendak ini. Jadi ketika Nabi Musa ni hala mulut dia ke dada orang Tino, orang Tino tu orang Tino ni, Tino tu Tino ni banyak sehingga dalam tafsir ayat katanya dibawa siapa ke masuk di dalam kedai. Masuk dalam nak siapalah nak nyusu budak ni ni kamsang daripada Asia nak cari ibu menyusu tetapi apabila pergi jumpa dengan mak Nabi Musa mak jumpa dengan anak maka dengan sendiri pak minum susu lalu dah inilah menunjuk katanya Allah Ta'ala ilham kepada mak Nabi Musa supaya lepas hanyut hanyut peranyut di dalam sungai saat ni akan kembali semula kepada dia sebab budak teriak Musa teriak nak cari susu siapalah kecek mudah-mudah siapalah nak menyusu aku ni maka Alhamdulillah klik semula Nabi Musa kepada pangkuan ibu dia itulah dikatakan Muk Nabi Musa pera dia ni dengan upah daripada istana Firaun. Jadi makai upah. Muk Nabi Musa pun tak ada royak katanya Musa ni anak dia. Dia katuk rahsia ni. Jadi dia duk nyusu adalah upah daripada istana Firaun. Firaun pun duduk duk was-was sorang. Eh Musa ni lagu mana ni? Ha, tu. Tapi, dia tak khabar katanya, Allah Ta'ala atur siap-siap dah. Katanya, budak kecil ni lah yang akan merutuhkan kerajaan Fir'aun pada satu hari nanti. Mok Nabi Musa pun Allah Ta'ala rayak. Belum pada ni, katanya, budak ni lah yang akan menjadi rasul di suatu hari nanti. Itulah kisah dia apabila berlaku Allah Taala royak dalam ayat yang ke-14 falam walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma dan tatkala Musa sampai ke peringkat umurnya yang cukup kekuatan dalam tafsir kaya katanya Nabi Musa ni umur lebih kurang 30 tahun pada waktu tu besar lah umur 30 ni kiranya orang muda sudah pun sempurna ke kemudaan dia apabila dia sudah berdewasa dan dan eh, apa ni kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan alhamdulillah ha ni Allah janji siap-siap dah katanya akan beri kepada Nabi Musa pasal itu. Allah beri ilmu iaitu ilmu yang diberi kepada semua rasul tiap-tiap orang dengan melalui video pahal. Wahyu tak mari lagi pada waktu tu. Tapi orang nak jadi rasul ni Allah tak ada jaga hidup dia, hidup yang betul, akhlak yang mulia dan dia tak pergi buat salah. Tu semua orang jadi rasul pun tak ada kira rasul mana-mana. Allah Allah jaga akidah. Amale, perbuatan, percakape. Wa kana wa kadzalika najzil muhsinin. Allah ayat katanya apabila diberi ilmu kepada Nabi Musa ketika dia berumur lebih kurang 30 tahun dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Lagu itulah Siapa-siapa yang Allah Ta'ala jaga akidah Amalan dan fikir Maka kita boleh tengok Orang yang bukan rasul pun kita boleh tengok Boleh boleh perhati Orang ni hidup dia Dia tu kehendak nak jadi molek Daripada kecil-kecil dia lagi Molek, molek, molek Walaupun ya ada salah silap sikit sebanyak Hak tu tak ada dikira mana Sebab tu umumnya orang Orang dia nak jadi orang yang berjasa kepada ummah cuba perhati tengok berang ชีวิตของแต่ละคน tak ada ประวัติ hak tak molek bukan katanya dulu atok orang berdaya orang tapi tapi lah ni mai duk baca kitab ke orang mai duk jadi juru juru hilang tu pun kalau sekiranya dia mengaku katanya dia dulu dia tak molek mana dia biasa buat dosa besar ataupun buat gotu buat gani tapi lah ni dia tak dah dia mengajar orang ataupun dia molek duduk di dalam cara hidup dia wallahu alam kita tak biasa tak biasa temung manalah orang-orang jenis pasal ni tapi nak ayat katanya orang dan Allah Taala jaga kebaikan seumur hidup dia ce sejak daripada kecil-kecil lagi dia jadi orang berjuru perawat dia tak biasa punah apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi besar satu kali. Ini ha, saya set cerita dalam ni dah. Nabi masa dia wairun. Umur belah-belah. Tersebut di dalam sejarah Nabi. As-Sirah An-Nabawiyah. Rakyat katanya dia pun dia azal juga nak tengok orang-orang jahiliyah, Orang-orang Arab. Duk joget, duk minum arak, duk gotu, duk gening. Tapi dia berasa malu nak pergi kau ruam duk sekali bila ada satu satu majlis perhimpunan orang-orang Arab yang ada pasal lagu-lagu, tu lah pasal joget minum arak gotu goni gotu goni cuba kita gambar katanya tesakan yang dibuat oleh orang Arab pada zaman itu Nabi ni pergi naik atas, atas, naik atas bukit naik atas bukit nak tengok tapi Allah Ta'ala tak ada kehendak. Nak Nabi boleh tengok tak? Nabi rakyat katanya, aku apabila jenguk, tengok. Ngan yang merah. Bila tengok, pak tu. Lama pasal mengatuk, tidur. Tidur di atas batu tu siapa ke pagi esok. Jaga-jaga ni jaga dengan panah matahari. Bila Nabi bangun, pak tengok. Weh, cerah dah ngan habis dah orang kelik habis sebab orang main malam ketika itulah Nabi rakyat katanya aku berazir tidak akan kau ruam ataupun tidak akan kiokong dengan amalai-amalai jahiliah sejak daripada hari itu hatu nak rakyat katanya orang Tuhan pilih jadi rasul jadi Nabi ni dia molek sejak daripada mula-mula lagi hidup dia apatah lagi kita zaman sekarang ni yang kita gelomok dengan banyak-banyak maksiat. Tesekan tu, go tu, go ni, go tu, go ni, banyak kata. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala nak jaga hidup dia nak jadi molek, Allah takdir hidup dia. Mai kia kong sikit habuk dengan benda-benda yang tak molek sana. Alhamdulillah. Kita nak kita kena minta lagi tu. Kita duduk seolah katanya hujir. Hujir apa tu? Hujir maksiat. Siap malai, siap malai, mak siap. Banding supaya dengan ujian. Kalau ujian, tak piah ke kena kaki kita? Cikak lah, ya kena piah kaki kita. Kena piah sikit sebanyak. Sikit sebanyak. No, ayat katanya, kita nak lari tak boleh daripada maksiat pada zaman sekarang ni. Kalau kita perhati, kalau kita tak kecek, ya kena kok pasal kena tengok. Kalau tak saya tengok, kena tepuh. Kau tu, kau ni, kau tu. Sikit sebanyak ada belakang. Tapi jagakanlah amalan kita, perbuatan kita, usaha kita. Supaya terselamat daripada perkara-perkara yang tidak diingini oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Inilah Allah rakyat katanya apabila Nabi Musa umur lebih kurang 30 tahun ni. Maka Allah beri kepadanya ilmu pengetahuan dan memberi kebaikan maknanya takdir hidup dia tu takdir hidup molek tapi tu pun ada plan juga ha, tengok ni cerita yang ada ada dalam suratul qasas ni wa al madinata ala hin ghaflatin min ahliha dan masuklah ia ke bandar Mesir dalam masa penduduknya tidak menyedarinya dikatakan katanya Nabi Musa masuk dalam bandar Mesir pada waktu padahal dia duduk dalam negeri Mesir dah tapi gi ke bandar Nabi Musa ni tak biasa hidup pen-pan dalam nak ke dalam apa sebab Fir'aun dia cara kepada Nabi Musa ni sehingga orang ramai-ramai sebut katanya Ibnu Fir'aun Nabi Musa ni adalah anak Fir'aun dijaga dan dipelihara dengan secara molek piti-pitan ha makan, ha minum, ha tidur, ha apa, duduk dalam rabiat winai sungguh. Dalam istana Firaun. Tiba-tiba satu hari ketika orang ramai goliknya duk qailulah. Qailulah ni artinya tidur di waktu siang hari yang sangat panas. Nabi Musa pun puasa telitah. Eh puasa nak jalan dalam nak nak jalan dalam kedah. Ketika dia tubik daripada istana dia, tubik pun tubik dengan senyap-senyap tak ada minta izin dengan Firaun dan tak ada royak kepada orang yang duk jaga pintu istana. Lalu didapati di situ dua orang lelaki sedang berkelahi. Dia tengok orang duk tengah-tengah balah. Seorang dari golongannya sendiri, yakni dari kaum Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya iaitu dari kaum Firaun. Ya dua dua kumpulan besar pada waktu tu iaitu nya orang Bani Israel daripada anak cucu Nabi Yakub, Nabi Ishaq ni. Ni dia panggil anak cucu Israel. Israel tu sendiri iaitu nya Nabi Yakub. Nabi Yakub itulah nama dia Israel. Ha, anak cucu dia belakang Nabi Musa pun anak cucu dia. Satu kumpulan satu orang lagi iaitu nya kumpulan Qibti. Qibti ni iaitu nya daripada Trakun Firaun. Bila Nabi Musa tengok orang dua orang dekat tengah baloh nak pakai tiba-tiba apa? maka orang yang dari golongannya meminta tolong kepadanya melawan orang yang dari pihak musuhnya puak nabi Musa ni panggil Musa hey tolong tolong tolong tolong tolong yang ni nak bunuh kita masya-Allah Musa pun menumbuknya lalu menyebabkan orang itu mati anilah ha, orang muda dia tumbuk Katanya Nabi Musa tolak eh. Dalam setengah riwayat katanya bukan dia tumbuk, dia gocoh dah. Tapi dia kita tolak orang tu. Dengan kekuatan yang ada pada Nabi Musa tu maka matilah orang tu. Nabi Musa pun berasa robahlah hati, wey. Aku buat dengan tak sengaja. Tapi orang siapa kau mati? Nah, gitulah. Pada saat itu Musa berkata ini adalah dari kerja syaitan. Hada min amali syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang menyebab, yang menyesatkan, yang nyata angkaranya. Ini, ha, Nabi Musa mula berasa sesat di atas perbuatan dia, yang dia buat dengan tak sengaja. Itulah hadis yang saya baca panjang pada hari Jumaat kemarin dulu. Hak umat ramai-ramai pakat pergi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa rakyat hak ni dah ni. Tak, tak, tak, tak. Aku biasa bunuh manusia atas muka masa hidup aku dulu. Aku tak say syafaat kepada kamu. Mungilah kepada Nabi lain. Gih, gih. Nafsi, nafsi, nafsi. Tu Nabi Musa duk sebut. Sebab apa? Dia berasa katanya dia salah. Hak dia hidup bunuh seorang manusia daripada kumpulan Qibti. Lepas tu, peristiwa lebih pada ni. Nabi Musa mula sesar. Lepas tu, dia lari. Orang okay, nak tamla dia. Firaun pun tahu katanya, ah mung Musa, aku duk pera pera pera mung pen pudi, tapi akhirnya membunuh orang okay, dah. Ha itulah Firaun sang suruh tahang-tahang dia tamla Nabi Musa sehingga Nabi Musa lari daripada istana besar ni gi ke Madian iaitu nya pergi ke Palestin. Makan masa banyak hari sehingga dalam tafsir ayat katanya tak ada makan ni yang Nabi Musa nak makan duk dalam perjalanan yang sangat jauh ni 9 hari sehingga dia apa kulit-kulit dia jadi kurus kering kalau orang tengok tak kenal katanya tu Musa sebab apa kering sebab hoi dan tak ada makan ni yang dia nak makan itu ha, insyaAllah dah eh, kita sambung semula kisah ni yang panjang hubungnya dengan Musa alaihi salam. Wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.